Langit dipenuhi berjuta cahaya Cahaya belajar dengan penuh makna Bumi besar tak isinya pun bahagia Menyambut kelahiran insan baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bak purnama engkaulah rasul dari para anbiya sebagai panu dan di sepanjang masa Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa Hancur tersungkur bersujud patung berhala Padam يا Lahirlah baginda Muhammad tercinta Dengan wajah yang sempurna bakur nama sepanjang masa Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa Hancur tersungkur bersujud patung berhala Badannya menganggap keyakinan sesembahan umat sebelumnya Nabi Muhammad kekasih Allah Nabi Muhammad utusan Allah Nabi Muhammad آخر الزمان